Salutacions a tothom. La veritat és que parlar per una audiència desconeguda mm, resulta una mica estrany. Tot i això, sense veure ningú, m'imagino aquí una piela de nois i noies amb folars, potser algú fins i tot porta alguna camisa de la seva unitat. En qualsevol cas, eh, em presento, jo em dic Jordi Feu, sóc eh, sociòleg i, i exescolta, i, i estic aquí bàsicament per explicar quatre impressions del que ha estat una, una aventura molt bonica que ha estat aquesta redacció del nou mètode de truc. La idea és explicar-vos molt, molt breument una mica com ho hem fet i quins són els pilars que destacaria. Eh? I la primera cosa és que, si bé jo en sóc el, el redactor, tot i que també hi ha altres membres que, que han redactat part del document, dir que la gràcia d'aquest invent és que ho hem fet conjuntament amb una comissió que al llarg d'un any ens hem anat trobant per discutir, per eh, avançar en el coneixement, en la proposta i per acabar fent un mètode que el que vol és estar al servei dels trucaires i dels agrupaments. Cal dir que el mètode que, que aquí presentem mm, no partim de zero, sinó que hi havia tot un treball previ fet molt interessant, amb moltes coses vàlides, però que hi havia algunes qüestions que es havien de posar al dia i que sobretot es havien d'articular perquè fossin útils per als trucaires. Eh, destacaria o quatre aspectes molt elementals. Eh, el primer és que plantegem aquest mètode i plantegem el que es ve a fer truc com la darrera etapa de l'escoltisme, una etapa que té sentit per si mateixa, encadenada amb les etapes anteriors, però que és el procés, diríem, culminant de, de tot un camí educatiu. El segon eh, és un treball, ja ho veureu, que en cada una de les fases hi ha tres elements que, que van sortint de forma reiterada, que és la persona, el grup i l'entorn. I aquests pilars és sobre els quals edifiquem tot aquest mètode que, que podreu llegir. Un altre element és la, la, la redimensió màxima que hem volgut donar a la persona, al trucaire, eh, convidar-lo a que sigui una persona que s'autoexplori, que s'autoconegui, que descobreixi quines són les seves inquietuds i que sigui un espai, el truc, també per poder eh, dibuixar una part del seu projecte de vida. I un darrer element a destacar és tot el tema del servei dins d'un projecte col·lectiu. Eh? El servei que oferim i que presentem aquí en en el mètode no és una acció deslligada ni aïllada, sinó que forma part d'un treball de tot el curs que vol tenir la seva implicació i la seva petja a la, a la societat. Per acabar, només dir que aquest mètode hem procurat posar llistó alt, perquè, perquè ens sembla que ho podem fer. Bàsicament perquè formem part d'un moviment eh, ambiciós, en el bon sentit de la paraula, un moviment que vol tenir el seu espai en el que és el context de Catalunya i jo diria en el context del món, i també és així, deixem un llistó alt, perquè pensem que els trucaires i amb els CAPs i les unitats doncs hi ha un gran potencial que s'ha d'explotar al màxim. Res més per la meva banda, desitjar-vos molta sort i bona rotació.